Isen ez ezaguna, Desfit Tenzide, Abdulaye Koblibali, Yaya Karamok, Sohaibo Bila, Mohamed Kemal, Faizal Kamadut, Ibrahim Diallo, eta Bas. Son los nombres y apellidos de las nueve personas que han muerto en el último año en la frontera entre Irún y Endaya. Nueve personas, nueve víctimas, nueve personas asesinadas por un cruel sistema de gestión de fronteras de la Unión Europea, la Unión Europea de la libertad, de la libertad de movimiento y del espacio Schengen. Eta hau, bederatxe izen hauek bakarrik dira mendi baten tontorra. Europar batasunaren mugen barruan gertatzen denaren satitxo txiki bat. Además, porque es un sistema de protección y de asilo que se puede modificar y que además tiene herramientas que no se han activado hasta ahora y así lo ha demostrado la Unión Europea mediante la activación de la Directiva de Protección Temporal, activada después de la crisis y de la invasión rusa de Ucrania y por el desplazamiento masivo de personas provenientes de Ucrania. Boronde, borondate dagoen erabakia da Zergatik ez du balio Siria, Afganistan, Irak edo Balkanet, Balkanetako errefusiatuekin, Ukrainiako errefusiatuekin balio duenak. Berriro dinot, baliabide gehiago behar dira egunerokotasunean kalean eta e, bueno, ba, migranteak atenditzen dauen jende eta instituzio guztiak bidez hornitzeko. Eta nik uste dut, ekimen hau, lau talde parlamentarioen artean erregistratzea eta baita ere defendatzea, ere bai gizartearen babesa edo laguntzagatik izan dela eta horrezagatik bukatzeko gustatuko litzaiguke eskerrak ematea, baita ere anonimatosunean lan egiten duten pertsona oroi, baita ere zehar, ongiturri egusiatuak, arreraz, arreraz berdinak, aitamari, salvamento maritimo, eta gainantzeko elkarte guztiei, elkarte guztiei, inmigranteekin lan egiten duten elkarte guztiei. Eskerrik asko.